か何しに来たんですかまた今回はいなくな昨日寝れたんですかもう暑いくらい した韓国あお父さんいつ来たんですか何しに来たんですかまた今回は今回は言ってください言ってください早く今回の目標目的は目的は 같이 가 아빠랑 같이 자 진짜 다행이야 다행이야 아 진짜 아, 예, 안녕하세요 아, 네 오늘 저희 장인어르신 오는 날이라서 사진 한번 찍어 사진 한번 찍어 나는 치즈 해줘 치즈 이따 네. 누구야 이게 누구야 아이고 네. 아! まあまあまあまあパピーお父さんどうだパピーお父さん ああ、頑張りました。 <laughs> ねすごいね、ロハ。覚えてた？あ？あ、覚えてた？覚えた。ね何か聞いたんだけどさ。わかんないから。だるまさんだった。これ。これね。 重いのと持ち上げるほら。もう煙だパピが来ましたよ皆さんだってパピのファンいっぱいいるそうだよファンにファンミーティングしなきゃハイタッチ会 も <laughs> うじゃあお父さんが一応無事に着きましたこれからパパと何をするか見てください皆さんはい今日は一応休みますやおめお母さんやよいっぱい寝たか今日の 遊びに行こうな。え、まだもっとえ、どうした日本からマッサージに来たんだけど。 <laughs> 好き。ああ、そう、気持ちいいな。出張マッサージ屋さん。もジですか네어디불편하신で忙しいんだよ。국こうやってね外国の新人ですから結構日本からの結構70 <laughs> 年ほぼ40年やってましたからね信じてもいいんですよ もうそろそろ引退なんですけど、ね、 <laughs> 映画見えなくて最近テレビを見ないでママと遊ぼうお願いお願いお願いお願いお願いお願いあ안돼아데뷔그만봐아아니제발제발요 いつ来たんですか韓国あれお父さんいつ来たんですかマジに来たんですかまた今回は今回は言ってください言ってください早く今回の目標目的は目的は 久々にロア見たら可愛いですか可愛いねいつもはねでもお土産は買ってきてないんですね今回は東京から来たのに東京バナナ <laughs> 東京バナナ一つも買ってきてない東京バナナ大好きなのに私そうしてもいいんですかお父さんでも青汁は買ってきてくなんで娘のだけお父さんあのお父さん今すごい 越えたい邸宅で、うん、もうあっちまでも山もある感じの大邸宅で今何十年住んだんですかえー、そこはもう200年何歳ですかお父あ、ないあ、パパがあ、パパだけパパ生まれてからそこに住んだだから73年やったおおすごいあの全部立て直してるから あでもでもまあそこ同じところですう同じ場所。家族も歴史だったら200以上ですか。もちろん200年以上。こういうアパート、うん、初めて韓国で一日寝たんじゃないですか。じゃあじゃあしてください。はい、はいはい、じゃあじゃあ皆さんいいですか。はいいってらっしゃい。 <laughs> これやらせじゃんこれ。 <laughs> いや。 最初に入って、うん、何が一番違かったんですか日本と違うのは、はい、あの暖房のシステムあそれが一番違いってうんそう日本はあのエアコンとかねファンヒーターとかそれで暖を取るけどやっぱり国柄の違いでここは床床暖房が主でしょ、はい、それはやっぱり素晴らしいと思う昨日寝れたんですかどうですかそうそうあの昨日暑いくらい逆にああ、うん、フリースとか着ないの逆に あの暑いから T シャツで、うん、そう部屋全体ね温まるから日本だと各部屋各部屋、です、ね、個別に暖房するでしょ、うん、そうすると廊下とか、はい、オープンスペースが寒いのよそうですね、うん、私お父さんの部屋いて、うん、一番心配だったのは、あの灯油を使ってるんじゃないですかそうそうそうどれぐらい出るんですか灯油代は2万5千から3万灯油だけよ はい、電気ストーブもあるから当然それでも暖房しますよね、はい、だから日本の場合はそうやってきちきちと開けられないとこがあるのね結局温度でね床暖房してると常時してるわけでしょ、はい、日本だとその部屋にいる時だけファンヒーターかける電気ストーブつけるその部屋から出ると消して出るっていう生活スタイルだから、じゃあロアパピタに部屋案内してみていいかい ちの部屋から行ってみようかはい、はい、あれかそこにいますねこれはまあこれ二重だからね汗かかないのねそうですねうちはね一つにして全然効果ないやっぱりこの間隔開かないとうちのやつはその可渡期で一枚のドアのガラスを二重にしてる い、だから幅が狭いからどうしても結露量はなんで一度ですか理由あるんですかお母さんやよなんかちょっと疲れましたね <laughs> こういうとこで住みたいですか管理しやすいこういうマンションに移るとやっぱりねセキュリティの問題それから、ね、いろんなねロケーションがいいですよね気持ちいいね、まだ全然 それで一つユニークなのは、はい、その自分の住んでる土地の中に明神様ってああそれなかなか日本でも少ないと思う家の中であれあるのは初めて見ただから結婚してよかったなって思いました <laughs> こうやってお父さんがまた韓国に来ましたゆかさんありがとうございます、お父さんありがとうございます <laughs> じゃあなのではい、はい、じゃあ はバイバイそれではパピタンとまた韓国のはい遊び始まりますこれ くしてまた今回は今回はってくださいえー、えー、まあ、立ち